棒棒棒棒棒！ lah, nak Mak Long kenapa Encik nak telefon abang Long? Kapal Long. Eh, eh, eh, eh, train mandik. Mana Encik Al nonton? Oh, kaka. Mana pun kau ada mandik. Kau dah ubin gerak ni. Kapal Long. Kapal Long. Hai problem con Ucraina già bro. Nha, cái này nha, cà phê cái chu. Qua bé ở bên cái chu tụm bộ bên đường cái này bro. Cái đó phải mà là bắt bê về chỗ này. Nó có được phải mà là bê cái chu. Đi bà nó. Ăn được bữa này. Bé phi đâu đâu đó chứ. Cái đó mà mà. Em biết rồi này đi. Em em cây mà cả. Chơi à. Chơi à. Bắt cái mẹ. Chơi à. Anh coi mà các bạn các bạn chu. Đây coi cái gì cái bài.

Ano ba na pina niya? Aduki ba niyo? Nung natakot na ayaw. Huwag niya mungkin ko dito na lahat. Dito, nandiyo. Ba, hindi ko pero na dito. Tapos nga niya. Na, na, na, tiyan nilo. Titi, wajib. Bang, đi cho cái nhà lá dữ Ê, ờ. có, có mấy cái Lòng cà phê Một cà phê không đấy Nhà đàn tinh đi nhanh bà Ủa đàn tinh, nhà dạ, đàn tinh bè bè tak kan ni? Alah. mabuk. Alah, anak pulang kopi. Limang boh eh pula. Kacau kah ni? Mana aku ini? Wang tak ada. Kayak mana ini? Mana tak ada uang? Eh.

Kok berenang dengan ni? Ya, bila aku dia juga. Kalau tengok ni. Boleh pasang lagi, dah sana lagi.

pero... Pero... Ano ba? Nasuka. Kote no. Kabaho. Kote no. Karayo na eh. Ah! Kote no. Kote no. Wala. Oo, hindi kayo nalagyan mo yung niyo, bro, papro. Kaya mo, nung ngayon, hindi ko pa Pagod! Pagod! ate. Ate ikaw. Ija ape ka ka. Nagak. Ay, no. Wala ka pinaw. Nagak. May kalito bro, nagak ape. Ah, hoy chopi. Nandiyo eh. Kung yun yung nagak. Nagak pero keep bro. Dito ba? Lahat. Ada telepon lima. Yung yung nagak okay, wala naman raw. Dilaw, eh kayo. Oh, nape. Oh, ape. Ano yan, kibalang? Ano yan, balay ni ko na lepe, butu. Yung kok kau kau sifat ni kau orang kau orang ai guna dia benda kau nak kan je sakit nak kasi i kau dah rugi kau mau ada ju tak ada ada apa aku dek pakai pakai baju kau stress kau pakai silap ni pakai pakai baju pele Oleh, oleh, oleh. Mau eh, mana lu? Mau mana lu? Pele, hantu. Tak apa ngah? Ulang Kau pernah kelu ulang mana? Kau, kau, kau, kau